руслан динозаврлар турында арттырып жібердік бұғай шулай бұғай нендей варенье ашы екен ол білмеймін а сен нендей варенье яратасың шие вареньесін түшлеме ма? мұхим түгіл ең мұхимі шие а сен қура желегі біздің ындыр артында шуындай көп қура желегі өседі біз аны жей паймы әби варенье қойнатайды ә. айда шай ішеміз айда кеттік Шаққа قايد قربوا ضمان طايا نرضى يتران قاطج لك مران тұрмышында көрдің ба бұл моментні білесің ба нәрсе турында алар сөйлесшілер қызым біріншіден сақалыңны қыр яма екіншіден кеше күнделігіңді қарадым физкультурадан икілі алғансың шуңа күрә бүген мәктәпкә җәяү барасың мәктәп тегендә давай пока барым тормышымда һәр чак сизәмен үтекән еллар әти кылган яхшылыгың кайтарасын сиңа беләмен Кайнар йөрәгеңнән artık az кішінің клип бойы бетін көрсетмейлер міне мұнда мұнда да міне мұнда да әйе кім екен ол біз нәрсе білеміз оның турында ол врач ол мұйықлы, оның көзлігі бар көрдіңізме оны тағын көрсетмеділер білесің ме кім ол кім білесің ме кім ол кім салават салават салават Нургалиш. Салават Нургалиш. Салават Нургалиш. Шамхай. А, Шамхай. Салават Нургалиш, Шамхай. Мене ахи тоннаж болага Салават, Нургали, Шамкай. Біз олып барабыз Тотарша, русша mesharcha, қытайша yaponcha, Американша, Sugma. Рамиль Руслан Харисов. Татар Продакшн. Креатив заманча алып барушылар Шалтыратыгыз 250 101 8.